Estamos con Mercedes Peón, unha das grandes da música galega. Supoño que estarás un pouco farta xa da, da etiqueta. <laughs> No, non, porque eh, eh, non o considero, non o considero así. Eu son unha compositora daqui de Galicia, toda contenta. E o que sí que xa levo anos, eso sí, pero eso non, non, non é algo que teña eu encarnado, entendes? Entón, non hai problema. Falando de fai anos, ti fai, ano, fai xa uns anos fixeche unha recollida de música tradicional galega. Sí, 20 anos. Bueno, por iso que xa sí. chove. Agora mesmo segue habendo xente que o intenta facer, pero crees que igual xa comenzamos con esta recollida un pouco tarde, non? Que hai xeracións que igual xa non están ou Uf. que igual xa se quedaron cousas atrás sin recoller eh, ou Claro que, a ver, actualmente o que importa realmente a vivencia, porque a cadea de transmisión está rota, obviamente, non se fixo no seu momento, simplemente, a ver, é que <laughs> teño unha conferencia de hora e media falando disto, e en tan pouco tempo, pero si, sí, a cadea de transmisión rachou, hai un mundo e un non mundo, podemos falar do non mundo das aldeas, no? que é o, o, o noso, eu xa son unha mutante, no? Entón iso está pasando en todos os lugares do, do, do, do, do, do noso globo terráqueo. Entón a Galicia que está nunha Europa eh, onde o capital é eh, o, o, o fundamental, pois a, termou moito sin ningún tipo de intención simplemente porque non estaba comunicada, pero os aparatos de verificación non teñen a, a luz, nin van a, nin van a verificar que iso ten valor, porque non ten capital, entón, bueno, isto sería algo para falar longo e tendido. Dende <laughs> logo, a xente que lle recollía eu, naquel tempo, ai, que ainda que eran mulleres maravillosas e homes, pero sobre todo mulleres que era o que máis, o que máis estaban sí, a No, e bailadoras, e da igual, eso era, era así, no? A cuestión é que a cuestión é que, que claro que esa moita xente pois xa afinou, obviamente, non? e a cadea de transmisión non seguiu porque a aldea non, non se sigue ese ciclo do ano nin esa mesma vivencia, non? Nin a música forma parte todos e todas formar parte desa creatividade e desa cultura. Entón agora isto xa é complexo, é complexo. o tema xa bo é que hai a xente non que intente deixar constancia de algo. Sí, claro, é estou neste caso máis triste porque non se queda terá a vivencia, porque agora os desexos están mediados polo exterior. Se dites unha, unha creación colectiva que ademais hai centos ou miles de anos que se fixo aquí e chegou ao século XXI e que perfecta, estaste perdendo algo, un, un encarnamento, estaste perdendo algo que é unha magua. Unha magua, pero bueno, sí, claro que se recolla e que queda que queden as cousas en un museo, pois bueno, vale, pero non é o mesmo, non. Non é o mesmo para nada, non. No. E xa centrándonos máis na túa música, os discos que levas quitado, sempre escolles nomes onomatopeicos. A que se debe este, esta escolla de, de título? Bueno, unha pregunta moi interesante. Primeiro, son moi intuitiva. Despois, intuitiva de algo que me, que me chama atención. Logo, son moi poliédricos tamén hai unha o Isué tiña moito que ver como esa isto que é, non? O sea, isto que non vexo ningún en ningures, Isué, non? Isué que non é o hexemónico, digamos, galego que sería o Isoé, non? O Isué e logo crear esa estética ca palabra, xuntalas e facer eso Isué, non? A Gru, pois, eh, bueno, te, iría así un a un, non? Ata este que, que editarei en en marzo probablemente que se chama Deixas e tamén ten digamos unha, unha historia detrás este nome, pero deixámolo para marzo, ¿no? Porque se non E non vas presentar en ningún concerto xa algo do novo para ir abrindo boca ou... Pois o fix, fixeno en cines, fixeno agora en Budapest tamén. En cines en Budapest, si, sí, aí neses dous lugares eh, estrenei algún temiña Sí, e a banda tamén. A banda con Mónica de Nute Ana García, que vai ser, bueno, está sendo xa no, experiencia maravillosa nos ensaios e como están evolucionando os temas xa, non? O sea, cando este a banda, cando fagamos as presentacións na Galiza, eu creo que xa vai a estar Bueno, de feito que eu as profundamente e son dúas tremendas músicas moi potentes, non? E o que acontece no escenario tamén bueno, está mal que diga eu, eh, pero se movense unhas enerxías bestiais. Entón, bueno. Porque ti que prefires igual, facer un espectáculo como de hoxe, non? Ti con levando todo ou pois colaboracións como vai ser este caso de banda? A banda non é unha non son colaboracións, é a creación dunha banda. Entón estamos ensaiando o país, entón aí hai unhas busco, van bueno, a ver, Claro, a compositora son eu e, e, e estou agradecidísima que coloquen esa emoción, esa enerxía na miña música, pero busco sinerxias realmente. Non este caso, digamos que o, o, o gordo da, da, da, da cuestión son as miñas composicións, pero ábrense espazos maravillosos onde Mónica ou Ana, pois eh, Mónica é unha, bueno, unha persoa eh, unhos proxectos moi potentes propios e Ana está sí, mergullada no folclore, claro. Solo música, non? Sí, claro, entón ábrense unhos lugares e sobre todo de comunicación entre as tres, non? Entón, non, non teño unha preferencia sobre dunha cousa, como me pasa como cos títulos, son bastante poliédrica tamén. Xa, bueno, tamén hai momentos, non? Momentos tamén da de un onde che apetece sí, máis estar con xente sempre xa porta cousas de fora e... Certamente. E xa para rematar, non sei se coñecías este festival ou non. Bueno, si tiña escoitado del. Que opinión che merece? Bueno, a mí que nunca estiven, eh? O sea, quero dicir que a primeira vez que veño, pero bueno, o que teño visto na web e isto que, que, que está desinsinando, me parece maravilloso, claro, porque é un punto de vista eh, feminista que non quere, bueno, que non quere máis que os tanto como, non? como ter unha visión periférica, e iso, claro, hoxe en día. Esperamos verte en máis festivais, que somos moi festivaleiros, pero casi non así nos... Eh, non me prodigo moito en festivais, pero cando saque disco, pues, pois probablemente sí. Estou por fora sempre. É que estuve en Budapest a semana pasada, non? Estiven en Budapest, en, en Augsburgo, estiven en Sines, E para o mes que ven marcho para Nova York tamén unha sala ali. Que tal é tocar por Europa adiante? Claro, a ver, vamos decir, eu, eh, a mí encantame tocar por aí porque toco moi cedo. A xente normalmente os festivais, a ver, no Woodstock si é certo que toquei as 3 da madrugada, que é un festival tamén multitudinario, había millón e medio de persoas, que eso é de, de eso é de tolos total, pero bueno, en Budapest toquei as as 9, se acaba... No, a xoito e media, a xoito e media, que había, eh, era unha, un teatro, un aforo de 700 persoas ou así, en cines, que xa vería como pues, pois, un aforo era dentro do castelo, pues, pois, que pode haber 5.000 persoas, ou... e, eh, eh, toquei, aí toquei as nove, Claro, son moito máis cedo, non? Sí, no, e de logo... Que somos de <laughs> nocturnos. Despois hai outra cuestión, que non, non é tanto pola, pola miña idade, non? Porque, vamos, eu teño folgos da bondo, pero A cuestión está que non veñen as familias, entón, e os cativos, as cativas, as familias, entón aí tamén é unha magua porque non poden ver. E, e bueno, claro, a ver, está cambiando un pouco tamén os festivais, empezan a programar igual para o día unha cousa, para a noite outra, claro. pero para darlle tamén cabida que a xente vaya cos seus fillos. No, e cos fillos e aparte discurso, que escoiten, que vexen discursos distintos, as cativas e os cativos, eh? xa non te vamos molestar máis. Un placer, <laughs> placer. un placer que nos atenderas. Eh, eso, a ver se si te vemos máis a miúdo. <laughs> Perfecto. un gigante que quiero guardar.